kadlaon. Nah. Imon na yung ampo sa Ginoo nga unta. Ampo ko. Sige na kay pagampo. Ampo kada dayon na ko higda. Hmm. Ampo ko. Hmm. Hindi ako gusto babae. Ayun ako tagayan. Mga tentasyon sa usa ka binuhat. Oo. Oh, ayun ako tagayan. Eh, usa na gugma sa babae. Ayaw na. Oh, kana laway nga gugma? Oo. Oh, di na ako gusto na. Wala na ko babae nga. Hmm. Di butang diri hunahuna ako. tinarong yun tarong na. so kanang pagkabana nga ligdong yun bisag kamatayon ray makautlanan amo ah, jud magpadayon hmm. muna maayong bana nga, karon, nga maihimplo ba nga medyo gidungog sila ko hmm. abot salamat na lang yung mao mao gina ko noon ha hmm. Yan ang gusto ba Bible? Hindi nakaganahan na ng mga uh, laway-laway. Uh, na laway. Lain na na. uway ng mga uyab-uyab. Wa. Bahala din ko anak. So likayan ni mong tentasyon. Ginoo jud nga akong ginoo. Gisintro. Gisintro. So kato imong divine mercy mo toy usapod ka maka kuan sa kahayag no? Hmm. Divine mercy nga larawan. Oo. Usapod na nagkuan kay kadalas gris kadlawon mo may mga ampuan pud nga mukaw-kaw no nagresultan. Mm-hmm. Pero, amot ka ka, kung panalitan, wala ay resulte. Oh. Ako, o doon ako yung mga ang Carolina na ang ah, akong pagkabutang magkuhan, magkayabagyabag. Oo. Oh, oh. Ah, uh, Halimbawa na ginawa na. Nag-iwag-iwag. Ang kasing-kasing mo'y mm. mabasa sa ginoo.